早いさ周りの成長は早い10代最後尾崎語った忘れなぐさその小ささ周囲が見落とした俺も思春期過ぎた過去を振り返った From s p i n i n to winter 何が見出せたかと心配さ遠い彼方で自分らしさ忘れず 過ごせてるかな正面に照らされた俺らのユーモア今ではアダルトチルドレン ようちにと意味幼事なことを聞いてきたつもりけど覚えるだけじゃただの私ただあてきた D で気ままな毎日が良かったそんな自分だった試してみない今ここでその音立たないままじゃ進化成長への魚でさ外出てよ B アパフォーマー怯えないよダイヤの原石独自の園芸展開すぐ炎天下でも冷たい風あったぐ冬のソーダも 磨けそして輝かせろ若さはファッション移り変わればスタデグ人生はどこまで続くレー群衆の波に飲まれずユニークネス見せる 集まりその話えば人を去ってゆくと季節はめくるめくるもの幸と不幸は多様に交互にやってくるその交互に翻弄されてキャッチリリース失敗はしたっていい君のすべてその本質知りたい この先自分に夢中になれ結果よりもプロセスをテスト がないことにされてないか日焼け無限に君の媒体言い訳するのはもうバイバイ痛いほどに辛い偏見痛いと浴びせ上げたここまで数十年でもそれも手にする経験指先まで染み渡るプライドそげと足りない社会のこと今の僕の心境金色の首飾り過去にでき もし逃すなら現状維持勝ちだけただ勝ち続けるより負けに種を負け芽吹くところに目を見張れ足並み崩れたその場で手を差し伸べたそんなの偽善さきれこ事だと片付けが得てないかでも素直に君の生態生活様式そのままにママに命授かった時痛みたく真っ白に生き 並べた文字の羅列そこに含まれた悪意惨め夢見た実績させがな同級生に意味もは作業ながらさあ準備だ夜が明けたから今日もマジ字がマジ日々虚勢に大口一人狼はるか遠い未来がまだ何もない中長風化どうしていけて 写真 メッセージ幸せのししなんだよ普段から思っていること忘れたくなくて もっと固くむ瞬間形に残したくて一つ積む表現方法難しい参考書と上に積んだよいしょと培ったワードでも近くに伝わることには及ばぬ正確な感情感動体験欲しいよもっとそしたら残してショット髪が持って外を しておきたい衝動この場面を残したいショーウィンドさながら君との間柄共有する 中深め別れたその出会いの一枠を形に残したいんだ